Ајмо, ајмо, на поду тајцу. Шах. Сад кужам как си ме добила. Браво, мама. Па морам и ја некад добити. Да Sada sad si ti na redu za partiju sa sinom, a ja ću mazati. Super su ti ispale. Dečki, hoćete s nutelom ili pekmezom? Ja ću s nutelom. Au, baš si mi ga sad uzela. Vidim, opet se ideš, Bog Marko uđi, baš je malo prezvala zvala tvoja mama rekla da će se sutra tek vratiti s puta. Ajde, Sve je u redu, mama. nemojmo sad njaviti. Igram šah. Nazovem te kasnije. Ček, ček, pa nisi mi rekao da imaš novi mobić. Daj malo da ga vidim. Kak je super. Tata i ja bi takvog. Znam Luka, ali dobro znaš kakvi su nas sad planovi. Najvažniji je novac. Dajte vi meni novac i za drugo ne brinite. Bog, mama, htio sam ti reći... Žurim frizeru. Evo ti deset kuna. Idi si kupi sendvič. Nisam stigla skuhati ručak. mogla pomoći oko zadaće. Joj, sorry, stvarno ne mogu. Danas sam cijeli dan u gužvi. Trebalo bi ti samo 10 minuta. Muči me samo jedan zadatak. Ma evo ti 10 kuna. Kupi si žvake, možda ti poraste koncentracija i uspješ rešiti samo. 10, 15, 20. U, pa ja imam za slaviti čokoladu, a ne samo za žvakče. Ekipa, imam ideju. Vidite ono klinca kako pred očanom broje lovu. Koliko vidim, prilika je povoljna. Nigdje nikog. Požurimo dok ne uđe u dućan. Ej, malac, dođi malo. Meni kažeš. Malac, požuri, dok ti mi dođemo bit će frke. Tata, smo novac. Sine, nema sad vremena. Koga ti treba? Tata, neću novac, to ne nešto važnije. Ja sad trebam tebe.